我怎么给他拽？就拽过来吗？拽我身上吗？我看到你，我看到你盖盖着被子躺在自己床上，我别香。呃，备战呢？成开始，我离我真体那么远啊！第几波？你丫滚回去！几我喝醉了，蒙谁呢？才喝了一瓶酒。 起不来，来，再来一下啊，来，来开始，大家滚去！我喝醉了，少来啊！你才喝了一瓶啤酒，蒙谁呢？快起来！起不来，别给脸不要脸啊！我可能真的醉了。 一直不看，你喝醉酒了，背个，喝醉背个人就抱了，是的，对，哎呀，我我可能真的喝醉了，就是我们先解但是我觉得这一场他是真的导演，我说他说给点给点不要脸，谁偷放？他说完给点不要脸，他去扯你，结果你把他扯下去了。啊，我把他扯下来了，我我我。有点。 你们三点都在有，不是少了呀？才喝了一瓶啤酒，没别的，蒙谁呢？没别的，不要客气。哎，哎呀哎呀妈，胡哎，咱这媳妇儿怎么还扯下来之后呢？ 背上你，你还要滚回去？你少来啊！你才喝了一瓶啤酒，蒙谁呢？起来！别给了我，快给我起来！我。

一瓶啤酒，快起来。呃，快起来，起不来了。别撇脸拉脸啊！快给我起来。嗯，我看看，真的醉了。